Эй, ё-моё, всем сәлем, бүгін тырысқан бұл Майнкрафт. Майнкрафтта, короче, думалақ, Майнкрафт, өмекет, думалақ, думалақ, думалақ. Қандай болады? Біз көресіз. Думалақ Майнкрафтқа қош келіпсіз. Қараң, біріншіден жапырақлар өзгерген. Кейін екінші жер өзгерген. О май гад. Жер өзгерген procedik бір bagi бар бұның. haz ko'rish u bani what бұл не зат Бұл қалай тұрыпты уат әммесі уат уат қараң даже мынау ярым блокты бір блогым шығып кетті ярым блок енді бұнда беймәні қылатұғын болсақ сәл қиындау бола береді мынандай қарына тиіп кетпеу керек неге десеңдер аяғымыздың ұшындағы тырнағын қырып кетеді ғой уйби алла енді өздеріңіз науқат сұрай болсақ дүниелерде нелер болып жатыр дүниенің арғы бүйірге ана жақтағы шеті мына жақтағы шеті ә, басқа жақларында нелер болып жатыр анау мынау дегендей короче меніңше осы модты біздердің ұсталар істеген әмме зат қисық-мисық рас ал ана не зат енді ну не баг не баг мынау су не зат о судың астында да бар екен затлар молодец керегі жоқ молодец короче әйтеуір тердік ағаш дегенді қайттан азғантай терейік бірталай басып өттік әлбетте бұл үшін баспаса болмайды әлбетте бұл вообще мәләдес деген ауыл ма ауыл ауылдың ішін көреміз мынандай қисық мисық болып жатқан шығар уж білініп жатыр біздердің ұсталар соққандар анық біздердің ұсталар соққан қисық мисық ауқат керек біздерге Әлеу, анық мына модты біздердің ұсталар соққан зат бұзық қой алло өбәні біреуін ам қалдырмаймыз бұл жетелер ал біздердің ұсталар осындай сыларды қисық соққан үшін біреуін ам қалдырмаймыз давай бұлардың бәрі қазір ертең үкіметтен адам шақырып <laughs> сондай отбақ үкіметтен адам шақырып бақсыға қылып оны қылып мынау қылып ә дей жіберсең ғой бұндай адамдарға не ассалаумағалейкум анық біздердің ұсталар соққан қараңдар қараңдар да қараң бірақ бұзылған нормал Нони айналар ұшып тұрды ойбай маңнай құрсын не біліп жатыр ей ой әй анық біздердің ұсталар соққан бұл анық анық гарантия беремін біздердің ұсталар соққан үйлерді ойбай қарайын десең құсып қоясың қарасаң не ой мое күтті қатулар болады бұл бұл модта телеграм каналда болады әлбетте телеграм канал ссылка болса до описанияда описанияда болады ойбай ашып кете ішім ашып кетеді да анық ішім ашиды сондай слана енді біздер виживание қыламыз 이완이야. 우반, Уба. Уба. 우반을 ашуққа қапсың сонша жол басып тоқтаңлар видео қызық емес болып қалайын деп тұр ғой кіттай тасалып болып креативке қойып бұның зарларын көрмесе болмайды даже тарсыларым андай шығар ярым ярым айттым ғой тарсыларым сондай деп бұлар неге мына верстактай болып тұрған жоқ мынандайлардай болып тұрған жоқ екен иә неге не саған қызығып мен үкіметтің айтқандай қызықпа деген екен өбәні өбәні уба убана әзір видеоны ә, креативке қойып гамемутец кириатив खानी बिगड़ी खूब है ne? खूब है tanıtık akta ne akta o kitap o kitap Bunlar ne zaten? Uyba hay mangna kursun. Hani Gregory. Güey Allah'tan atana var. Yarım <laughs> yarım emmiz. Tintaq da. Aa partladı. Ö deb o'lib о O Shahobul Atomul кітаплардың yarmini оқимыз ой yarmini o'qiymiz нора кітаптың ярымы жоқ жалқау боламыз енді екеуі өу әні қой қып тұрық. тұр сол сол давай алмазный блок дым аш адам істеген бәдеме ярымын жеп қойған енді бірде айтты айттым аш адам істеген деп бұл айна не зат енді о сіздерге біраз көрсетемін қатты қаралмаңай адамның түріне ұқсайтын бір затқа е мында это лайфхак дейді ғой өбәні uva. uva uva ау неге істемеді істеу керек еді мынау не уба ана ана ана ана мынау мынау істемейді екен короче болыпты видео осымен ана prop